Kau lihat aku di sini menunggumu menanti akan kehadiran dirimu berkali-kali ku menghubungi kamu berharap kau dan aku cepat bertemu jujur aku tak sanggup bila kau jauh terasa berat dan hampir ingin mengeluh rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta Kau ciptakan lagu indah Kau senyum semanis buah Satu tapi pasti dan sangat berarti Kau takkan terganti Aku terlalu bersemangat Jalani hari-hariku dengan hebat Ku tahu hidup tanpamu itu berat Denganmu aku kuat mencari Karena ku telah temukan pawang hati Mengisi kesempurnaan hidup ini Jangan kau pergi lagi wow. Kau ciptakan lagu indah Kau senyum semanis buah Satu tapi pasti dan sangat berarti Kau takkan terganti Aku terlalu bersemangat Jalani hari-hariku dengan hebat Ku tahu hidup tanpamu itu berat Denganmu aku kuat terus mencari Karena ku telah temukan pawang hati Mengisi kesempurnaan hidup ini Jangan kau pergi lagi oh. merindukanmu